sakamakon zaɓe baba atiku ne ya kawo gombe da ƙuri'a 319 babola ahmed da 146 peter abi 26 injiniyar abisu da 10,000 Oyo State kuwa Babola Ahmed Tinubu ne ya kawo ta da 449 inda Baba Atiku ke bin shi da 1182 NNPP da Injirabi sun kwasa da 4000 sannan Labour Party Peter Obi da 99 sai kuma jigawa inda apc ta kawo ta da 421 sannan kuma pdp mai biya mata baya da 386 nnpp mai ta da 1098 sannan kuma peter obi labour party da 1800 sai kuma nasara state inda labour party ta cinye garin da ƙuri'a 191 mai bince apc mai 172 sai kuma mai bince pdp mai 147 sai kuma nnpp mai bince mai ƙuri'a 1,012 a halin yanzu da iyaka sakamakon da inec ta faɗa jam'iyyar apc take jagoranta Allah ya samu dace Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ka kwanci hankali zaman lafiya da komai da komai a ƙasar Najeriya Allah samu dace jami'ar apc ta umarci dss da kuma jami'an tsaro da yunkurin kama dino mara da sauran abokansu dele momodu domin ana zargin su da kokarin tada tarzoma da kuma tashin hankali a kasar najeriya har yanzu dai bai arrestin ɗinsu ba kuma yau ce rana ta ƙarshe ko in ce ranar da ya kamata a ce an faɗi sakamakon shugaban ƙasa in ji habbawa ta wata mishkila aka samu ba tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo shi ma ya fitar rashin bin goyon bayan shi da rashin amincewar shi da sakamakon da shugaban INEC yake faɗa. Ya kuma buƙaci shugaban INEC da maza maza ya kansile wannan zaben a sake yin wani. A yayin da mutane da yawa suka bi bayansa suka yaba masa, wasu kuma barewa suna cewa aha ba kai a lokacin ka magudin da aka tun da ake Najeriya ba taɓa makudi irin shi ba har kana da bakin magana. Wasu ma cewa suka idan ba ka da waye ka je ka tambayi iyayenka wani irin magudi ne ba a lokacin Olusegun Obasanjo ba. ba shi kaɗai ba tura da kuma sauran 'yan ƙasa waje da suka shigo domin su tabbatar da cewa an yi zaɓe na adalci a najeriya su ma sun buƙaci umar Ainek da a tabbata an yi ƙoƙarin kawo gyara a waɗannan miskilolin da 'yan najeriya suka nuno da cewa ba su yarda da shi ba sannan kuma a ƙarshe suka rufe da cewa duk wanda bai da sakamakon da Ainek ta faɗa ba ya ranka ya tafi kotu to allah subhanahu ta'ala ya jiyar da mu kuma ya ganar da mu alheri allah samu dace halin yanzu jam'iyyar PDP, Labour Party da kuma abokan hamayyar APC sun fara mishin akan ganin yadda za a ga an kansile wannan zaben. Har na tuna wata magana ta wasa da take cewa maƙiyin maƙiyinka shi ma maƙiyinka ne. Domin Peter Obi so yake zama shugaban ƙasa, Baba Ati kuma so yake zama shugaban ƙasa, amma kuma sun zo sun haɗe kai. Ba dai ku ji kaɗan daga cikin abin da Dino Mala yake faɗa a wajen taron. is because rather than having election collation by the returning officer of the presidential election, who happens to be the INEC chairman, what we have seen so far is vote allocation and not coalition. So because it's vote allocation, not coalition, reason for outright uh, cancellation. a takaice ya ce ba zaɓe aka yi Najeriya ba kuma ba wai tattara sakamakon zaɓe ake ba kawai ana raba wanda ake so ƙuri'a ne domin ya ci shi dai shugaban Ainihin ya ce su bari ya ji korafin su bari a gama tattara sakamako a faɗa za a ji korafin su tukunna a maganin shi shi ma haka wannan mutumin shi ne shugaban mitin nasu ya ba su shawara da a bari a gama faɗa tukunna sannan a ji korafin su idan ba a ji ba sai su ɗauki mataki shi ko ra'ayin Dino Melaye shine a bari a daina a daina ma faɗan zaɓen a kansile komai da komai shin me ra'ayinku dangane wannan batu Allah ya kakwanci hankali zaman lafiya a Najeriya Allah samu dace Injiyar Rabi Musa Hanko ne ya kawo Kano da kuɗi a 1997 mai bin shi Babola Ahmad da kuɗi a 500. Baba Atiku ne kawo bacci da kuri'a 426 mai bin shi Babola Ahmad da kuri'a 316 Peter Obi ne ya kawo Jos Plateau da kuri'a uku da bin shi Babola Ahmad Tinubu da kuri'a 307. Babola Ahmad Tinubu ne ya kawo Zamfara da kuri'a 2,298 mai bin shi Baba Atiku da kuri'a uku. Baba Atiku ne ya kawo Kaduna da kuri'a 554 mai bin shi Babola Ahmad Tinubu da kuri'a 399. Bola Tinubu ne ya kawo Benue da kuri'a 310 mai bin shi Bola uh, Peter Obi da kuri'a 308. Peter Obi ne ya kawo cross river da kuri'a 179 mai bin shi Babola Ahmad sun da kuri'a 130. Peter Obi ne ya kawo Imo da kuri'a 352 sannan mai bin shi Babola Ahmad sun da kuri'a 66. Baba Atiku ne kawo Taraba da kuri'a 189 mai bin shi Peter Obi ne da kuri'a 146. Babola Ahmad Tinubu ne kawo Oyo da kuri'a 449 mai bin shi Baba Atiku da kuri'a 182. Peter Obi ne kawo Anambra da ƙuri'a 584, mai bin shi Bola Ahmad Tinubu da ƙuri'a 5000. Peter Obi ne kawo Abia da ƙuri'a 327, mai bin shi Bola Ahmad Tinubu da ƙuri'a 8000. Peter Obi ne kawo Ebonyi da ƙuri'a 259, mai bin shi Babola Ahmad Tinubu da ƙuri'a 42. Babola Ahmad Tinubu ne kawo Naja da ƙuri'a 375, mai bin shi Baba Atiku da 284. Peter Obi ne ka Abuja da kuri'a 281 sannan mai bin shi Baba Bola Ahmad Tinubu da kuri'a 90. akwai Iban Kwata Baba a Cikuce da kuri'a 214 mai bin shi Baba Bola Ahmed Tinubu da kuri'a 160. Sai kuma garin Edo Peter Obi ka Edo da 331 mai bin shi Baba Bola Ahmed Tinubu da 144. Baba Bola Ahmad Tinubu ne ka Kogi da kuri'a 240 mai bin shi Baba a Cikuce da kuri'a 245 godiya da wannan nasara da ya ba wa Najeriya gaba daya don wannan nasarar ba wai ta iya sirarara ba ne ko kuma APC ko Bola Ahmed ba a nasara ce ta dukkan mutanen ƙasar nan da dan PDP da dan APC da ga fitowa zaben mu mun sani a gurin mu dan dama mun faɗa na faɗa na ƙara faɗa na fada na kara fada na ce in dai za a yi zaɓe in dai za a yi zaɓe to da ikon Allah da girman Allah malam Bola Ahmed Tinubu shi zai ci zaɓe in dai aka shiga zaɓe to da ikon Allah da girman Allah malam Bola mutum shi zai ci kuma gashi alhamdulillah Allah ya tabbatar duk wanda yake kasar nan ya tabbatar malam Bola mutum Tinubu shi ne zaɓen shugaban kasar Najeriya a'a to idan dan PDP ya ce bai yadda ba kudin Labour Party daman shi can bai yadda ba saboda haka kafin a fara ya ce bai yadda ba idan ya ce bai yadda ba yanzu daidai ne dama bai yadda banki amma Mm, domin ba za ka yanka mutum ka ce ba za ka hana shi ya shiru shiru amma kuma shure-shure babu ya hana mutuwa apc ita ce ta ɗaya apc ita ce a gaba ja gaba shine gaba allah shine gaba bola ahmad tinubu shine zababban shugaban ƙasa na najeriya saboda ni ban yi mamakin ma wasu wasu labour party ko ba ko npdp ga obasanjo wanda in ban da reni mutumin da lokacin Obasanjo jiha goma sha shida aka kawo amma aka ce Moris Iyu ya yi dikiliyarin PDP ta ci zaɓe ya manta wannan kenan. idan mai ya ci ya manta uwa ta mutane ai muna nan muna raye aka yi wani abu don yana ganin duk wannan wani tsalle-tsalle ne ko kuma tsalle-tsalle da suke yi amma dai alhamdulillah jagaba ya karba na gode ma Allah da Allah ya nuna mu wannan rana wadda na kawo shugabanni ƙasa biyu da ni aka yi hidimar Buhari gadan-gadan da ni aka yi hidimar malam bola ahmad tinubu kuma da ni din a gaba gaba to amma wannan ya bambanta saboda wannan abin ya zama da wani nau'i daban mun shiga makarantu da yawon fita ina fatan duk wanda zai taya ni murna to gaskiya zan ji daɗi duk wanda ya murna akan bola ahmad tinubu ya